Saluton ka bonne venon. Um ehm, hodiou commences um ehm, mia labor semaino. Um ehm, to uh eh, mi you met mal joyas uh eh, pro tio. Um. You met a nejo, ¿cómo dio? Uh, la nu nejo de la intro. GTA, um. Dunkin la nejo. Um. Ne. Restas a uh, sur lateralo. Um. hiero mi parolis cun mia amico Jonathan uh, Jonathan estas esperantisto uh, mi tax mi taxas lin uh, mi taxas lin uh, kiel mia plei bona amico el la esperantistoi uh, eh, kiwi mi conas um, li facte parto prenis um, la tuian el um, pri Skyrim hierau. Um, ehm, mi tre juis lasperton. Um, ehm, uh, ah, do mi ja uh, tankas Tio estes cio por hodiau. Gis Morkel.